Turkiyadasiz va siz ishdan chiqdingiz yoki Istanbulga kelmoqchisiz va ish masalasi sizni juda ham qiynamoqda. Eng asosiysi sizga kerakli, ishonchli va albatta oyligi yuksak ish kerak. Unda men sizga ekranda ko'rgan nomeringizni tavsiya qilaman. Eng asosiysi sizga har xil notarius orqali dokument masalalari, farzandingizni O'zbekistondan olib kelish, xullas davlatiy idorali dokumentli masalalar bo'yicha ham bemalol ushbu nomerga bog'lanishingiz mumkin. Shaxsan o'zim tavsiya qilaman o'tgan yili adashmasam man qirg'izistonda yurgan paytimda bo'lganda bu narsa qayerga yugurib yuribdi qayerga yugurib yuribdi ha ha buritsin Menimcha eshitmagan odamda o'zi qolmadi. Ya'ni Namanganda junli maxluq paydo bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, u maxluq haqida albatta ko'p fikrlar bo'ldi. Kimdir u deyapti, kimdir bu. Hozir video davomida o'zingizlar bilib ko'rib olasizlar. Qirg'izistondan ham bunday holat kuzatilgan ekan. Hozir hammasini video davomida ko'rib olasizlar. O'shaning uchun iloji boricha videoni o'tkazmasdan ko'rishlar tavsiya qilaman, sababi o'tkazib yuborib bitta noto'g'ri gapga tushunmay qolsanglar ham video bekardan shuncha 10 minut ko'rgan videolar havoga uchib ketadi. Oxirgacha ko'ring va aziz yurtdoshlar, sizdan iltimosim bor. Kichkin iltimos, kelinglar bir inson yaxshilik qilaylik. Shu videoga bitta like bosib, boshqa vatandoshlarimizga tarqalishiga sababchi bo'lishingizni iltimos qilaman. Zero sizdan hech narsa ketmaydi. Mana pastda like tugmasi bor. Shuni bossangiz boshqa vatandoshlarimiz ham bu videoda ko'radi. Sizdan aytganimdek hech narsa ketmaydi. Undan tashqari aziz yurtdoshlar, yana bitta kichkinagina iltimosim, ha, ikkita bo'lib ketdi iltimos, obuna. ko'pchilik bu kanalga obuna bo'lgan 300 mingga yaqin inson bu kanalga ishonib obuna bo'ldi va hech ham pushaymon bo'lishgani yo'q. Siz ham obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman, zero bu kanal faqatgina sizlar uchun ishlaydi va bilamanki shu narsani kelajakda sizga foydasi tegadi. Iltimos, obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy va siz Haynonda Max kanaldasiz. Ko'pchilik mendan nimaga yo'g'ib ketyapsan, ukam, nimaga qisqa-qisqa gapirmaysan, nimaga 18 plus videolarni e, kanalinga joylamay qo'yding deb savol berayotganlar juda ham ko'payib ketdi. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Ekranda ko'rganinglar meni Telegram kanalimdir. o'tinglar obuna bo'linglar, sizlarni hech narsa ketmaydi. Agar jazelik bitadigan bo'lsa, shunday bezuk qilib qo'yinglar, hech ketish kerak emas. Sababi har xil mavzularda qisqa-qisqa yangiliklar, xabarlar kelib turadi. 18+ videolar ham bordir. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Kanal sizlar uchun xizmat qiladi xolos. Aziz vatandoshlar, undan tashqari eshitgan bo'lsanglar, uje mavzuga o'tdim, <laughs> reklama emas. Eshitgan bo'lsanglar, Namanganda junli mahluqchi ko'pchilik junli deyapti, kimdir junsiz deyapti, kimdir shipirni sindirdi. Hozir qisqacha video rolik bor, o'shani birgalikda tomosha qilamiz. Undan tashqari eksklyuziv bitta yana yangilik bor. Bu hali hech qaysi qo'ygani yo'q. Uni ham birgalikda ko'ramiz. Marhamat. savdo internet do'konidan buyurtma qilish kerak, chunki ularda minglab mijozlari bor hamda taniqli aktyorlar, sportchilar bor. Chunki ularda ishonchlida, original hamda sifatli. savdoda 1,5 yildan beri professional ishlashadi. Shuning uchun ularda tovar narxi arzon hamda butun Rossiya bo'ylab yetkazish xizmatlari ham bor. Qayerga yugurib yuribdi? Qayerga yugurib yuribdi? o'tirib qarash kerakmi ko'rdilaringmi fanardan qochar ekanda mana cho'rbicha fanar kimniki mana meniki siznikimi yo'q ani tepadagi Oz hozir kameraga omadlang birdan hozir ko'rindimi ko'rindida o'zi nima qildi qayerga turgan ekan ana атакуз бомбам фонари бор-ку оя унжага не нашал а Siz gördünüz mü? O'zbekcha ko'rdingiz ko'rdingizmi o'zbek ko'k sveti bor mana ular hozir qidirib kelsa mana shu yerda ko'k chirog'ini yoqdi haliyam mana sepirni ustida yoqqan Ataklar mi? O anette yan körümden de ma iki matanı koşnike yan açtım. İki matta köründü sivetlisam. Yok he dedi. Hazır bunlar ketkandan ki maşette köründü. <sighs> Oh, estağfurullah. qani qani qani bismillahi rohmanir rohim deb kalimani o'qib oyatil kursini aytib ko'ringu lekin baqirmang ushlama ha oyatil kursini ayting to'xta yana bir kishini tortib olinglar kim bor sekinroq eshitma yo'qmi uka ehtiyot bo'lgin sekin yurgin o'y ha ikki kishi chiqdiku ular уже ha ikki kishimisizlar ha ikki kishi bo'ldi ikki kishi bo'ldi tavba qilib astag'firulloh Ey, shipra tagash aku. Полный каут фонарки, мәзинге онда каут фонар дошт. О, анам жуд. Hali ham shu degi, endi kavut chiro hozir ana narigi shifrdan E bitçak endi. Siz ko'rdingizmi bu yerda bir narsani? Bitchak deymi? Bitchakda? Ha, ha, ha. Bir narsa qo'lini tiqdimi? Yo'q, bunday bir narsa ko'rindi-da, bilat. Ammo bichora davoladim. Hey, bo'lmay ham katta ayting. Yo'q, hozir bir narsa. Avoni nima? Dov, dov. Dov, Mana shu yerdan bir narsa ko'rindi hozir. assalomu alaykum yaxshimisiz hamsa tinchmisiz bizlarga hamsa deyiladida endi ha qo'shni hamsa hozir siz bundan xabardor bo'lmadingizmi yo'q ko'rmadingizmi gösteririz yani köprüsler. Kaydan siler aga. Ha? Kaydan siler. Şeyden şeyden. Şeyden. Ha. Beylikler, torcuklar. Kızık yapmam. <laughs> Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Havuz özlerini görürlerin ki. Söyledi katta katta ha. Tasavvur bu materialni ham birgalikda bir tomosha qilaylik aziz yurtdoshlar, ya'ni to'g'riroq qilib aytganda eshitaylik. Undan keyin bemalol fikr bildirsak bo'ladi. Marhamat. O'tgan yili adashmasam men Qirg'izistonda yurgan paytimda bo'lganda bu narsa. Xo'sh. O'tgan yil yo shu yilmi? Qirg'izistonda yurganimizda xuddi shunaqa odam anaqa tomda yotardida, uni joyi tomda. kunduzi kunduzi yotadi kechasi chiqadi Biz ancha qidirganmiz-da, bittasini tomidan topganmiz qanaqa bitta xonadonda uch marta ko'ringanda faqat ayollarni ko'ziga ko'ringan u ha uch marta ko'ringan u tomda tomda yotadi uni ichiga jin kirib olgan odam bo'lgan u tomma tom shunaqa sakraydi sakraganini o'z ko'zim bilan ko'rganman o'tdan sakrab o'tish iloji yo'q uni ichiga uni ichiga kuchli jin kirib olgan o'sha anaqa qiladi yugurtiradi uni anaqa qiladi misol uchun bitta joyga tup etib tushardida o'sha joyga borib qarasa уже yo'q bo'lib qolardi ha tez tez harakat qiladi ha judayam judayam tez harakat qiladi ikkin tomdan tomga o'tishi bor mana misol uchun moshina yo'l deylikda moshina yo'l bu yoq uydan u yoq betni tomiga bemalol sakra olardi sakraganini o'zim shaxsan ko'zim bilan ko'rganman shundoq bolalar bilan ketayotganimizda uchib o'tib ketgan orqasidan quvlaganmiz topolmaganmiz lekin qayerliksiz a siz qayerliksiz o'zingiz toshkentlik qirg'izistonda qirg'izistonni buvimni uyi borda o'shda bo'lgan voqea bu nechinchi yil bo'lgan voqea bu o'tgan yili bo'lgan adashmasam o'tgan yili yoki mana shu yilmidiki o'tgan yili bo'lishi kerak adashmasam yoki mana shu yoshingiz nechida yoshingiz yigirma beshda ko'rgan narsangizni точно esda olasizda точно eslay olmayman u odamga o'xshaydi haqiqatdan uni qanaqa qilib topdik qani u bitta joydan chiqadiyu uch marta xo'sh uch marta bitta joydan chiqqanini ko'rganmizda keyin kunduz kuni o'sha tomga chiqqanmiz tomga chiqqanimizda mana e, o'rtadan narsa ko'tarilgandida e, misol uchun ularda g'o'zapoya deymizayu xo'sh o'sha g'o'zapoyani orqasiga somonlardan joy qo'ygan olgan ekan o'ziga o'sha yerga o'sha yerga baklashga qo'yib olgan ko'rpachaga o'xshagan narsa nima solib olgan o'sha yerda yotardi ekan kunduzi chechasi chiqardi ekan baklashga siyib o'shda yotardi ekan bitta bir yarim litrli baklashkani почти e, yarmigacha to'ldirib anaqa siyib qo'ygan edi o'shda stalin degan joyda bo'lgan bu stalinda o'sha masjid bo'lsa kunduz kuni kunduz kuni hech kimga chiqmas edimi faqat uxlar edimi kunduz kuni kunduz kuni uxlaydi kechasi chiqadi faqat u yerda ham xuddi shunaqa kunduz kuni chiqmasdi u nima qilardi qarang odamlar e, misol uchun oshxonasiga kirardida odamlar uxlab yotibdimi boshqalarni farqi yo'q oshxonasiga kirib ovqatlarni ichib yeb chiqib ketardi hech kim bilmasdi faqat xuddi shunday bo'lib yotibdida hozir xuddi o'shaqami ha man bilaman buni kimligini o'sha e, e, buni nimaligini er, erbolat deyishardi buni er, e, er erbolatmi erpolatmi degan qirg'iz bola edi adashmasam erbolatmi er erpo'latmi shu uydan chiqib ketgan o'sha ichiga kuchli jin kirib olgan oq e, nimalari faqat ayol kishilarni ko'ziga ko'rinardi u u ayol kishi shu qirg'izistondan o'tib kelgan deyapsizmi shu shu erbolat kim ha o'sha qirg'izistondan o'tib borgan bo'lishi kerak точно chunki borib ushlab oldik deyapsizku o'sha ushladik ushlagan edik deb yo'q keyin u nimadir bo'lib e, o'qitildimi keyin man toshkentga qaytib keldim toshkentga qaytib kelganimdan keyin u yo'q bo'lib ketdi keyin man yana qaytib bordim qaytib borganimdan keyin bu narsa yo'q umuman og'iz ochilmadida orada pauza bo'lib ketdi hozir video ko'rib o'tiruvdim anaqa e, shuhrat akam videolarini ko'rib o'tirgan paytimda pastda sizni videongiz chiqib qoldida e to'xta bu nimaki birinchi islom anaqa rasm qo'ygan ekan islom rasm qo'ygan ekan e ustiga julni julni qandaydir deyaptiku ular ko'ziga jul yo'q julli emas umuman julli emas u odam odam u jasadi qanaqa edi gavdasi odam sifat man o'rta bo'yli так e, ozgina nima e, qanaqa desam bo'ladi to'la desam ham bo'lmaydi ozg'in desam ham bo'lmaydi o'rtacha kunduz kuni borib hamma chezaklarni oqtarib chiqish kerak ekanda shu shu qishloqda qarang bitta joyda necha marta ko'rindi bu bitta joyda bitta joyda uch marta ko'ringani ham bor aytishdi o'sha joyga borib ko'rish tomga chiqish kerak o'sha joyi tomiga chiqib turib qarash kerak chunki u tomda yuradi основной u yerga tushmaydi yerga tushsa ham сразу chiqib ketadi ikki emasmi odamlarni uyiga borib kuzatadida misol uchun hech e, narsa o'g'irlamas ekan hech narsaga teginmas e, hech nima o'g'irlamaydi hech nima o'g'irlamaydi faqat ovqatlanib chiqib ketadi kulishi ham bor edimi kuladimi kular edi hamma e, kulmaydi g'alati tovush chiqaradi g'alati tovush chiqarar edimi g'alati e, do'sh chiqazardi lekin bo'ldi lekin o'sha ushlashganida nima qilganda gapirganda nima qilgan gapirgan ikki bu qani qanaqa joyda e, o'n birinchi sentyabr e, o'n bu o'tgan yili bo'lgan ekan qarang o'n nechi o'n beshmiki o'n yettinchi sentyabrda qarindoshimni to'yi bo'lgan o'sha yerda qirg'izistonda aha o'sha to'yga borganimda E, endi anavi bir kun oldin nima bo'ladi savdashni nima e, qilishadi narsalar to'g'rab o'sha yerda bitta jiyanim ham ko'rgan man bir pastda podvolni ko'rgan ekan fonar yoqib yurganini lekin qo'rqqan ekan bitta o'zi tushishga kim kim desa indamadi indamagan ekanda keyin bir besh minutchami o'n minutcha kutgan ekan hech kim chiqmagan ekan sekin qaytib ketgan ekan o'shanda ham o'sha yerga kirgan ekanda tushunarli bu o'sha e, nima o'sha nima narsa to'g'ri edi o'sha hamma ovqatlar yig'ilgan nima podvol bo'lganda o'sha yerga kirgan и keyin buni ko'chitib yubormaslik kerak ko'chitsanglar qochib ketadi shu u mahallaga bu mahallaga ko'chama ko'cha mana shunaqa yurgan ekanda ha ha ha ha mana shunaqa qilib yuradi u yo'q edimi buni yo'q bilmadim lekin spartiskasi bor edi spartiska bo'ladi spartiska kiyib olgandi o'sha payt o'sha payt qanaqa sportski desam bo'ladi ko'k desangiz ko'k emas qora desangiz qora emasda u faqat ayollarga yosh bolalarga ko'rinyaptida ha ayollarga ko'rinadi u nimaga ayollarga ko'rinadi chunki u uni biza e, o'ylaganimizda anaqada ayollarga ko'rinayotgan bo'lsa qamoqdan qochganlar bo'ladiyu misol uchun uzoq muddatga qamalib qamoqdan qochgan bo'lsa ayollarga hirsi baland bo'ladiyu o'shanaqa bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz o'sha sizga yetgan uchta uch marta bitta joyda ko'ringan dedimu o'shanda qarang qanaqa bo'lgan u u xonadonda umuman erkak kishi bo'lmagan uchtamikin to'rtta ayol kishi bo'lgan faqat erlari shu rossiyada bo'lgan ishlagan ishlagani ketgan bo'lgan tomga chiqar ekanda tomni tasavvur qiling g shaklidada g shaklida bo'lsa mana bu g tarafi kichkina bo'ladiyu xuddi o'shanaqa burchag'ida mana bu e, e, yo'lak bo'lsa yuradigan o'sha yerga o'tirib olar ekan anavi ayollar chiqib turib bu narsa yuvadi yuvganda bitta kelin ikki uch marta ko'rgan ekanda o'shani bu narsani ancha keyin bizaga yetdi чтобы uch marta mana shu yerda ko'rdik degandan keyin bizani miyamizga urdida to'xta dedi endi shu yerga boramiz deb o'shanda chiqqanimizda o'sha yerda edik и keyin bu biladi kimni uyiga borish kerakligini qayerga borish kerakligini hammasini прекрасно yaxshi biladi qaysi uyda ayol kishi bor qaysi e, qaysi uyda erkak kishi bor qaysi uyda yo'qligini ham qaysi uyda nechta ayol kishi borligini ham biladi ha bo'ldi sizni tushundim men qarang men siz bilan aloqaga chiqaman yana ho'p ho'p ho'p aka agar u bu ma'lumot kerak bo'lsa bemalol u to'g'risida anaqa jo'loq aka keyin o'zingiz bir ishondingizmi haqiqatdan ham bor narsa ekan shu narsa haqiqatdan ham bor narsa haqiqatdan ham bor narsa man uni ko'rganman oshga shu bir haftalab o'n kunlab odamlarni bezovta qilganidan shu ochliklar ham shu qirg'izistonliklar ham buni tasdiqlaydi shu narsani ko'rganlar ha ochliklarni hammasi tasdiqlaydi chunki biz qulday bo'lganmiz hammamiz o'sha stalinda stalinni bilsangiz kerak nimaga chegaraga yaqin joy yorqishloqga ham yaqin do'stlikka ham yaqin bo'ldi bo'ldi tushundim bo'ldi telefonlashamiz bo'lmasam ho'p bo'pti ho'p aka sog' bo'ling bu ijod qilishimdan asosiy maqsad rostdan o'sha bironta insonni ichiga jin kirib olganmikin degan e, maqsadda qildim. Sababi hamma har xil fikr beryapti. Shaxsan o'zim umuman ishonganim yo'q. Ya'ni shaxsan o'zimdan kimdir mikrofon tutib shu narsaga ishonasizmi desa yo'q deyman. Sababi e, realist insonman, hali ko'rmasam ishamayman. bunaqa shovshuvlarga, boshqalarga men ishonmadim. Ochiq aytaman. Lekin ishonayotganlar bor, katta ayollar, kichkina bolalar, kampirlar daji bu narsani e, ko'pirtirib gapirayotgan bir vaqtda balki bu haqiqatdir deish uchun sizlarga bir qancha primerlarim bor. Birinchisi shu o'sha bola ham aytdi, Qirg'izistonda ham bu narsa kuzatilgan ekan. Bironta jin kirib olgan insondir. Yo'kida bironta boy uyidan qochib ketgan yoki bironta o'sha e, Osiyodan kelib qolgan bironta maymundir degan e, primer ham bor. Albatta bu hali beri ana emas. No xudo xolasa bu narsa topishadi, tag yetishadi. Undan keyin ana bilamiz. Balki qanaqadir bironta haqiqatdan mutantdir, balki maymundir, balki o'sha bironta jin kirib olgan insondir, balki jin kirmagan prosta odamdir. Shunaqa e, insonlar ham bor-ku, haligi e, nima deydi? aqli zaif insonlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hozir bir narsa deya olmayman. Balki prosta yosh boladir, hazil qilayotgandir. No, e, u xolsa bu albatta topiladi, lekin men o'zimni primerimni aytdim. Shaxsan o'zim javobim aytadigan bo'lsam, men ishonmayman. Ya'ni maxluqligiga ishonmayman xolos. Lekin bilasizlar, teoriyalar ko'p tasdiqlagan, teoriyalarda ko'p bu narsa isbotlangan maxluqlar bo'ladi. o'sha har xil teoriyalar bor. Endi bu narsaga ishonib bo'lsak, to'g'risi shaxsan meni fikrim dindan yiroqlashib ketib qolgan bo'lamiz va bu narsa bizning dinimizga zid ta'sir qiladi. O'shaning uchun aziz yurtdoshlar, Sizlar bilan men Muhammad Jamadiyev kanalni kuzatib borishinglarni tavsiya qilaman. Kelgusi videolar orqali ko'rishuncha xayr deb qolaman. Obuna bo'lganlar, kattakon rahmat, juda ham xursand qildinglar.